सन्चै हुनुहुन्छ यता लाख पेज तटर चिकन बेलुका सबै पाइन्छ घन्टाहरूले छोडेर एक्लै भए पनि चित्त बुझाउनु पऱ्यो होइन हेलो एन्ड नमस्ते गाई केटाहरू के छ आज त बिहान बिहान पुरै चिलमा के होइन आज चाहिँ कलेज भ्लग होइन बिहान बिहान कलेज जानु लाग्यो आज चाहिँ होइन हल्का मङसङ हालिदिने प्लान छ होइन केटाहरूसित मस्त होइन ए केटाहरूले पुरै आज पार्टी दिने अरे कि हिजो मेरो एउटा साथीको बर्थडे थियो त्यही बर्थडेको पार्टी खाने आज चाहिँ खाने हो आज त त्यही हुन्छ होला ब्लग है केटाहरू सबले हेरिदिनु है सबले केटा तिम्रो तिम्रो अहिले त्यहाँ भेटिन्छ नि सबै सबले हेर है नाटकमा कसम अस्ति यहाँ लोटेर थियो एक्सिडेन्ट भएर हेर न गाउँ यस्तो भइरहेको छ धन्दै आँखा गएन धन्दै मै गएन होइन ठिक छ त्यही पनि कहिले कहिलेकाहीँ हुन्छ घर चल्ने रहेछ कसम अब ल अब चाहिँ अब हामी यहाँबाट निक्लिन लाग्यो होइन अब जानु पर्ला अब कलेजतिर मस्त होइन केटाहरू आउँदैछु आउँदैछु आउँदैछु म आउँदैछु पर्खिरहेको मलाई नै के हो मैया हो मैया यता र उयो कति गुरु सो हामी चाहिँ चट्ट पारामा अब हिँडिरहेको छौँ होइन अब चाहिँ हिँड्दैछौँ हामी जानु लाग्यो होइन कलेज हिँड्दैछौँ अहिले अगाडि अगाडि हेरौँला नि त यहाँ हिँड्दैछौँ होइन <laughs> गोरै गोरै छ लो गोरै देखेको छ गोरै गोरै छ गोरै देखेको लाग्छ कालो नहुने लगाएछ लगाएछ पारामा एयरफोन लियो हामी चाहिँ चट्टपारेमा अब बसकुण्ठामा आउनु लागिसक्यो होइन अब चाहिँ अगाडि छ जम्मा त्यो अगाडि छ त्यो हो अब चाहिँ बस कुद्नुपर्छ पर्छ बसमा भेटौँला है त फर्स्ट हामी चाहिँ यतातिर आइसक्यो होइन हामी हामी चाहिँ जस्ट यतातिर आइसक्यो होइन मेरो छिटिङ जस्तो यहाँ छ बर्थडे बोय पारा होइन हामी दुइटा मात्रै छ केटाहरूलाई कुरिरहेको होइन अब कति बेरसम्म होइन ए बर्थडे बोय होइन उसको हो क्या बर्थडे भने आज त हिजोको बर्थडे हो आज चाहिँ पार्टी हो कि होइन अनि आज चाहिँ पार्टी हो नि त आज पार्टी जानु <laughs> आज हामी बङ हानिदिने हो नि त पुरै <laughs> विशाल दोस् यता हेर्दै न त <laughs> होइन ओइ भाइ हामी केटा चाहिँ आइसक्यो होइन जग होइन ओइ अमर यता हेर ए हामी केटाहरू अब चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो होइन यहाँबाट है केटाहरू यता छ अझै र गाइस चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो केटाहरू यता छ अब जानु लाग्यो होइन यसो दोस्त भट्टी दोस्त ए आउने कस्तो लजा गरिदिउँ आइमै जस्तो नजराउ न या होइन दोस्त ए होइन हो दामी हेर भट्टी दोस्त कति गोरो देखिएको तपाईँको सजिलो हुन्छ र यहाँ हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ होइन अङ्कललाई हजुरको होटलको बारेमा केही भनिदिनु होइन के कस्तो यहाँ आएर खाइदिनु होइन सुविधा कस्तो अलिकति त चकाचक बनाइसक्यो होइन अङ्कलले एकदम मेरो फेभरेट अङ्कल है मेरो फेरि फेभरेट हो होइन भरिमा ट्याक्कै यो थकाली चोक होइन लोकेसन थकाली चोक होइन अङ्कल ल सबै वाइफाई साइफाई सब फ्री छ चकाचक दामी दामी बनाउनु भएको छ अहिले चाहिँ आइदिनु होला होइन ट्याक्कै के भन्छ होइन थकाली चोक सबै लाख पिस चिकन बेलुका सबै पाइन्छ होइन यस्तो गरिदिनु यस्तो सबै यस्तै हुन्छ <laughs> ए अङ्कल चाहिँ एकदम मिल्ने खाले छ कि यहाँको अङ्कल अन्डी चाहिँ एकदम मिल्ने खाले हुन्छ क्या एकदम केटा हो यार म चाहिँ होइन हल्का बसिदिइरहेको छु होइन केटाहरू आजको चाहिँ बर्थडे बर्थडे पार्टी अलि ऊ लेट हुने भयो नाइटमा हुने भयो त्यही भएर आज चाहिँ त्यस्तै त हो नि अब लेट हुने भयो त्यही भएर म एक्लै भयो के अरे केटाहरूले छोडेर एक्लै भए पनि चित्त बुझाउनु पऱ्यो होइन यस्तै रहेछ यस्तै रहेछ त्यही भएर होइन बुझेँ अब केही छैन नाइटको पार्टी भनेर चाहिँ अब नाइटमा हेरेर केटा म हिँड्दैन होइन म हिँड्न नि भ्याउँदैन मलाई दिँदा पनि दिँदैन त्यही भएर सो मन नदुख होइन खास मैले अहिले चाहिँ रमाइलो गर्ने भनिरहेको थिएँ तर भइसक्यो अब जे हुनु भइसक्यो अब म एक्लै छु यहाँ होइन एक्लै यहाँ मोबाइलको चार्ज भ्यान लगाइसक्यो अझै तिन चार घन्टा छ म अझै के भन्ने मैले के भनिदिनु सक्दिनँ होइन अब एक्लै बसिरहेको छु टाइम पास केही छैन मोबाइलको चार्ज नै बिहान लगाइसक्यो के भन्नु नि त ल ठिकै छ त्यही पनि अब डाइरेक्ट अब चाहिँ डाइरेक्ट घर जाने भ्लग बाटोमा हिँड्ने हल्का भ्लग गर्छु होइन अनि सिधै घर जाने बेलामा गाइज म घर आइसकेर होइन घर आइसकेँ अब आजको भ्लग यति नै छोटो भए पनि